Kováčika jsem přivítat na tiskové konferenci Pirátské strany eh, ohledně opakovaného odložení účinnosti služebního zákona. Dnes je tedy 30. zasedá poslanecká sněmovna a kromě toho, že se bude projednávat zbavení imunity některých poslanců, dostalo se na agendu i eh, novela, která má opět odložit platnost eh, služebního zákona, tentokrát do roku 2015 služební zákon není žádná novinka, byl schválen v roce 2002 a od té doby je co prakticky odkládána jeho účinnost. V současné době tedy novela odkládá, respektive novela obsahuje eh, tu změnu, že platnost by se odsunula do 2015, té části 2018. Služební zákon, a respektive eh, jeho vstoupení v účinnost byl na požadavek na to byl už na v programu Pirátské strany pro volby do poslanecké sněmovny v roce 2010 a je neustále součástí naší agendy. Jako součást eh, této konference se stala, konference stala ze širokých částí. To byl krátký blok, výhody či důležité body tohoto zákona by Michálek, Lučka Jirvíc, Pirátská strana přišla eh, kampaň, která, která má zadání schválení této novely. Eh, o průběhu této kampaně a výsledcích prvních kontaktů s jednotlivými poslanci by položil Mikuláš Merkinček. Na závěr bychom chtěli shrnout požadavky eh, Pirátské strany, které se týkají této kampaně. Služební zákon byl přijat v roce 2002 a hlavním obsahem služebního zákona je kariérní řád pro úředníky. To znamená, že služební zákon podděluje úřednická místa od politických míst která přišlo eh, jako na místa náměstků a ministrů, zatímco úřednická místa by na příště měla být obsazována pouze úředníky z toho samého úřadu. To znamená, že místa na úřadech by se vyhnula politickému dosazování. Nezbytností zavedení služebního zákona se vyjádřil i ústavní soud, který řekl, že dosud nebyl naplněn, naplněn imperativ vtělení do článku 79 ústavy. Nebyl přijat služební zákon. To znamená, Eh, že poměry zaměstnání zaměstnanců nejsou upraveny zákonem, který předvídá ústava a neustále odkládání účinnosti služebního zákona, tudíž ústavu nenaplňuje. Eh, zákon byl odložen asi, eh, zákon byl odložen čtyřikrát, hlasy poslanců ČSSD, KDU, ČSL, Unie svobody, ODS a strany zelených. A teď nečasová vláda v roce 2010 ve svém programovém prohlášení navrhla jeho úplné zrušení. To znamená, že už, už více jak 10 let nemáme služební zákon a nejsou oddělena místa politiků od míst služení. Takže další část, již avizovaná Pirátská strana rozjela kampaň proti této novele, eh, která byla vedena takovým zajímavým způsobem, v té kampani dále pokračujeme. Eh, protože pokud eh, tato novela projde, samozřejmě další, další štaci, kde se tímto budeme zabývat, je Senát. To budeme dále šířit kampaní na úroveň Senátu a budeme pokračovat v aktivitách, které jsme započali. Je to Mikuláš Mikuláš Zastaví, Mikuláš Ferenčík s perličkami eh, z průběhu této kampaně. Co je nejskandálnější na tom služebním zákoně, je způsob, jakým je přijímáno to odložení jeho účinnosti teprve 17. srpna vláda schválila, že služební zákon odloží. 18. srpna ho předložila sněmovně, teprve 19. ho poslala poslancům. A dneska máme 30. a parlament o ně má jednat. Že my jsme se jako pirátské noviny rozhodli zmapovat, co o něm poslanci vědí a jaký k němu mají postoj vůbec, jestli mají nějaké informace, eh, proč chtějí hlasovat pro odložení, případně proč ho odložit nechtějí. Jestli eh, mohu ještě dodat, tak vláda navrhla, že bude tento zákon schválen již v prvém čtení. To znamená, že neprojde obvyklou žádnou legislativní procedurou poslanecké sněmovny. Parlament měl 10 dnů na to, aby hlasoval a v tom jediném hlasování rozhodne o tom, jestli ten zákon bude odložen nebo ne. Tak jsme tedy zapovolili poslance jsme poprosili příznivce, aby těm poslancům zavolali za nás. Toho volání se zapojilo asi 20 lidí, a, ale jako největší zklamání bylo z toho, vůbec kontaktovat poslance je prakticky nemožné. Zhruba ze 100 poslanců, kterým jsme se pokusili volat, eh, zhruba ve 30 případech eh, nastal nějaký ten kontakt. Eh, ve většině případů vůbec nezvedají telefony. Mohli jsme v pracovní den mezi druhou a čtvrtou hodinou a stejně v kancelářích nikdo nebyl. A, ale občas se někdo našel a ty odpovědi jsou více než zajímavé. tomu chtěl jenom že paradox že v podstatě eh, tomuto našemu experimentu či pokusu, který nazýváme pravděpodobně novým termínem cloud journalism se nám přihlásilo víc dobrovolníků, než až uslyšíte výsledky, které tady jsme pozbírali, než kolik bylo poslanců, kteří kompetentně se mohli vyjádřit věci, o které dneska budeme hlasovat poslanecké Takže v první fázi jsme se pokusili zjistit, kdo se v jednotlivých stranách tím zákonem zabývá. Eh, eh, asistent pana Gazdíka klubu TOP 09 a starostů řekl, že u nich se tím nezabývá nikdo. Eh, po několika telefonátech se nám podařilo spojit eh, s panem Vackem z věcí veřejných, který je zpravodaj tohoto zákona pro klub věcí, věcí veřejných. A ten mi v telefonickém rozhovoru sdělil, že si musí zákon nejprve nastudovat, vzhledem k tomu, že se o něm dnes má hlasovat. A včera jsem mu volal, je poměrně tristní situace, kdy sám zpravodaj klubu ještě nemá vůbec představu o tom, o čem se hlasovat bude. Eh, ze ČSSD eh, jsme skontaktovali pana Sklenáka, který je zpravodajem návrhu pro celou sněmovnu. Jeho asistent slíbil, že se nám pozve, ovšem eh, neozval se. Taková pozitivní vlastivka je pan Baladný z ČSSD, který řekl, že návrh na odložení nepodpoří, protože služební zákon už měl platit před deseti lety. Jeden z mála poslanců, co aspoň věděl, o čem se hlasuje, byl pan Marek Benda z ODS. Eh, ten ovšem řekl, že na schválení služebního zákona nemáme peníze. Eh, v tiskové zprávě vláda vyčíslila eh, náklady na zavedení služebního zákona zhruba 5 miliard korun. Takže ten argument je takový bachrový, ve chvíli, kdy rozpočet České republiky je asi na celá 2 bilion korun. Eh, každopádně pan Benda si myslí, že jakékoliv navýšení nákladů na úřednický aparát je nepřijatelné. Eh, na druhou stranu mi také nepřipadá normální, že platný zákon už po deset let neúčinkuje, ale ví z toho jeho předkladatele. A taková perlička na závěr, této pasáže je, že eh, podle návrhu předsedkyně poslanecké sněmovny má služební zákon projednat eh, sociální výbor sněmovny. Eh, ovšem, členové sociálního výboru sněmovny vůbec netuší, že tento zákon spadá do jejich agendy. Takže například paní Lenka Kohoutová z ODS odpověděla na dotaz na služební zákon. No, v sociální sféře bych odpověděla cokoliv, ovšem o tomto bohužel nic neví. Eh, Nejsmutnější potom je, že strana, která má největší procento zodpovězených telefonátů, je KSČM. To je jedna strana. Budou uváženy eh, další eh, citace a řekněme i perlišky jsou eh, součástí tiskové zprávy, takže se dají přesít. Jenom bych chtěl ještě říct, že v rámci toho do našeho cloud žurnalismu jsme použili aplikaci, která se jmenuje piratenpad.d, což je kolaborativní prostředí pro tvorbu dokumentů. Eh, určitě na internetu se nedá vyhledat pirátské nebo na tento, na, eh, na tento nástroj a dá se tam podstatě jako sledovat účastníky té kampaně, jak se přihlašovali do komunální kontakty, eh, či zapisovali výsledky eh, kontaktní či nekontaktní mezi poslanci to nějakým způsobem uzavřela a odkazují se opět na náš program do zvolení poslanecké sněmovny 2010, ale na, na celkový, celkový, celkovou agendu Pirátské strany, tak co je naším cílem a co požadujeme a o co si budeme snažit v rámci této kampaně, kampaně, která bude zaměřena na Senát. A zde bych chtěl vypíknout přilážit tři body. Samozřejmě požadujeme okamžité přerušení projednávání tohoto návrhu na odložení představujeme si nebo požadujeme standardní <clears throat> implementaci stávající služebního zákona. Pro naší analýza z našeho pohledu se jedná o zákon kvalitní, který, který řeší celou řadu aspektů. Nebereme eh, jako platnou argumentaci, že implementace tohoto zákona je z pohledu státního rozpočtu nákladná. V době nebo v momentě implementace eh, potom můžeme určitě vysledovat eh, to, že se celkový náklad na provoz státního aparátu značně sníží, že ta jednorázová investice rozhodně není argumentem zákon o těch no a naším posledním eh, požadavkem, eh, který je spíše globálnější, ale je založený na našich zkušenostech buď z návštěvy poslanecké sněmovny, a nebo například z komunikace s poslanci ohledně této novelizace, my chceme prosazovat takovou politickou reformu, která umožní zákony schvalovat takovým způsobem, aby zde byl skutečně prostor pro věcnou debatu, připomínky veřejnosti, aby poslanci měli dostatečný čas na to seznámit se zákonem, nevypadalo by to podobně jako dnes a tak se jmenuje ty naší tiskové zprávy a jako hlavní moto eh, naší tiskové konference. A to je, že politici po páté odkládají služební zákon a ani o tom nevím.